қайырлы күн қадірменді қазақ елі қайырлы күн қадірменді ұлт жанашырлары ұлт қорғандары бұл енді бірінші күн басталып жатқан жоқ мінекей осы бір айдың жүзінен асты ғой деймін бүгінгі күнде қазақ елінің қатты қиналып қанжылап жатқан жағдайымыз бүгінгі күні Қазақстанның мен Қытай шекарасының визасыз ашылуы. Кеше ғана соңғы бір э, ақпарат келді ә, Алматы қаласынан именно Қытай елшілігінде болып жатқан оқиға. Ә, э, тіпте оның нақты видео сюжеттері де бар. Бүгінгі күнде Қытай азаматтарына ашылады екен визасыз жүру а қазақстан азаматтары ә, заң бойынша да ә, заңсыз болса да тек э, арнайы визамен жүреді екен бұл кешегі соңғы келген қытай елшілігінде болған біздің қазақ журналистерінің заңгерлерінің анықтаған нақты жауабы болды әрине ертең 16 шы мамыр мемлекетіміздің президенті ә, және басқа да азия елдерінің президенттерінің үлкен кездесуі болады 18-інде қытайда ә, оған енді біздің осы 16-сында ма 14-інде деп бітті ғой деймін иә. біздің президентіміздің де кеткелі жатқаны міне қауіптілік қазір бүгінгі күнде шекарамыздың көрінгенге ашылуы бір жағын Қытайды қашса бір жағын ресей қашса қазақ халқының қазақ елінің қазақ жерінің тағдыры не болмақ біздің ұрпақтарымыздың тағдыры не болмақ кімнің зорлық зомбылығында кімнің тепкісінде болмақ міне осы мәселе барша тек қана қазақ халқын емес осы қазақ елінде тұрып жатқан барлық басқа да ұлт өкілдерін бұл қатты қынжылтып отыр бүгінгі күнде тек қана қазақтар көтеріліп жатқан жоқ бұған наразылықпен халықты әрине алдап, алдаумен көндіріп жатыр көп жерлерде айтылып жатқан депутаттардың әңгімелерін естідіңіздер өз, өткенде елдің халықтың депутаттары деп сенген кейбір депутаттарымыз қытай мен екі ортаның ашылуын визасыз ә, жаңағы қытайдың емін еркін кіруіне ә, келісіп жатқандай оны жа арзан қол сауда саттықпен түсіндіріп жатыр елімізде осы қаншама мінекей айтып та жатырмыз бай шонжарларымыз жеткілікті ғой солардың әрқайсысы бір бір завод, солар неге өздері завод фабриканы өздері ашпайды шетелдегі ақшаларын елге қайта құйып тіпті істеген қылмыстарына да кешірім берер едік сөйтіп өз халқын өздері қамтамасыз етсе елдегі ақшаны далаға шашпай басқа жаққа шашпай қазақтың кем байлығын өз елімізге құйса қазақ халқы бүгінгі күндегі қайыршылық күнде өмір сүрмес еді деп ойлаймын осы орайда арнайы үндеуіміз де бар бұл бірінші рет айтылып отырған жоқ ә, бірақ қанша дегенмен ата бабамыз айтушы еді ғой ұра берсең сайтан дөлет деп біз бұл бас көтерісімізді бұл жан айқайымызды тоқтатпауымыз керек деп ойлаймын сондықтан ә, осы мәселеге қатысты осы астана ақорда ақсақалдар ә, одағының кеңесінің төрағасы ә, нағызхан төлебаев ағамызға берейік ассалаумағалейкум құрметті ағайындар құрметті халқымыз ұлтымыз мына елдегі қазір келеңсіз жағдайларды баршаңыз білесіздер егемендігіміз алып осындай жағдайға түсіп бүкіл әлемге күлкіп отырған жағдайымыз бар қазір бір жыл бір, президентке 30 жыл отырдық сыйынып табынып тәуба шүкір деп ондағы жеткендерімізді білесіздер біз өзі момын аңқау аңғал халықпыз сол мінезімізден сол аңқаулығымыздан сол аңғалдығымызды мына билікке келген арамзалар қолдарынан келгенше байлан жаңағы өздерінің өздерінің пайдасына пайдаланып ақыры міне халқымызды осындай жағдайға жеткіздік бір президент ауысты жарайды бұл ойына келгенін істеді халықты алдады әуелі экономика сосын саясат деді оған да көндік өздері аларын алар жейтін жер тоярын тояр халыққа қарайды сосын жағдай жасайды ғой деп үміттеніп осыншама уақыт шыдап күткендегі жеріміз өздеріңіз білесіздер ақыр, ақыры келіп халыққа екі сиыр алып күн көріңдер деп мазақ қып кетті баршаңызға аян бүкіл әлемге аян ол бізге ғана емес бізді аңдып бізді қарап бізге қандай ұлт қандай халық екен не істейді екен деп бүкіл әлем көз отыр сондай уақытта сондай халқымызды осылай істеп бірінші президентіміз сүйдеп кетті бәріміз табынып жүрген ақыр аяғы не болғандарын білесіздер арамзалықпен әкеп қойған соның ұсынысымен қойған мынау тоқаев мырза өзіміздің қазақ әке шешесін білеміз зиялы қауым деп қазақ бір сенім артып еді. не болса да осы әйтеуір өзінің ұлты жұрты үшін бірдеме істер мына мынандай жеріміз еліміз тұрғанда есімді жиып бір халыққа жағдай жасар деп оған үміттеніп қарап едік оны білесіздер аяғы не болды әуелі айтты ең әуелі мен жаңағы өзім өзім жеке билікке қолым жеткенімді э, жаңағы дәлелдеу үшін жаңағы референдум істейік халықтың күйіп тұрған нәрселерін осы референдумға салып соны шешейік деді оған да көндік референдумын да істеді ішінде болдық бәріміз куәсі болдық сол референдумды өткізгенде жаңағы ә, бақылаушы болдық сенімді өкілдері болдық бәрін көрдік қалай өткенін көрдік халықтың 20 процентке жетер жетпесі келді оның өзінде қаншасы соған дауыс берген жартысылап алғанның өзінде жаңағы 20 проценттің енді есептеңіздер жартысы ғана осы жаңағы референдумге дауыс берді жарайды деп өйткені халыққа түсіндірген жоқ ол референдумның өзі сиқы өтті оған да бізді осылай жаны сүріп жаңағы пресс конференция істеп айтарымызды айтып шығып еді мынаның ішінде неше түрлі шикілік бар бәрін әкеп бір отыз екі ненің ішіне әкеп тығып қойды мынаған көнсеңдер не за не против деп жаңағы айтпақшы Қо, ә, дауыс бересіңдер деп оған да көндік ол да шала өтті ол да әділ өткен жоқ одан кейін мына халық мені өзім сайладым енді билікті өзім қолыма алдым деп а қаңтар айтпақшы қаңтар өтті халықтың айтқан тілін тыңдамай пандемия болды неше түрлі жағдай болып халық шығарып қоймағаннан кейін біз осы ұлтжанды азаматтар ан жақта бүкіл қазақстаннан бірігіп қалай билікке не болып жатқан осындай былықтарын жеткіземіз деп жанталасып ұлттық мүддені қорғау кеңесі мен тағы да бүкіл қазақстандағы жаңағы ұлтжанды азаматтар жиналып осы міне осы шаңырақтың ішінде қыс ішінде құрылтай өткізіп не болып жатқанын осындай халықтың жағдайын мүшкіл деп соның талабын қойып жаңа қарарын апарып сөйтіп ескертіп билікке осы тоқаевқа заңды түрде жаңағы шулап бұны да көшеге шықты деп жаңағы көзі шұқымасын жаңа келіп жатқан президент деп бірақ оған да құлақ аспады не керек ақыры әкеп қанды қырғынға түсті оны бәріңіз білесіздер қаншама жазықсыз жас жап жас қаншама бүкіл облыстан қаншама жастар шәһид болды осы сеніп бейбіт түрде сеніп шығып өз дауысымызды жеткіземіздер деп шығып еді ақыры өздері іштерінен ар, арандату жасап әкеп осындай қылды оны біз ғана емес бүкіл әлем біледі біздің халық қазір көз ашылды халық сауатсыз емес халық сенгіш болды аңғал болды сонымен біз ұрынып отырмыз енді міне одан кейін де осыдан қан төгіс болды осыдан кейін жаңағы есін жиып халыққа жаңағы өз айтқандай уәдесінде тұрып саяси реформа жасап осы тығырықтан шығарады деп үміттеніп едік ақырға әкелді де міне көрдіңіздер мені президент қылып сайлаңдар жаңағы өзіміз назарбаев бұрын тағайындаған тағайындаған енді мен осындай халыққа жұмыс істеймін дегесін қызмет істеймін дегесін жаңағы оны да көріп президенттігінде өткізбек оған да оның ішінде болды онда да 20 проценттен артық адам келген жоқ бәрін көрдік ішінде білдік сол 20 проценттің ішінен оған қанша берген құдай білсін әрі кетсе бір елу проценті бергенде де ойлаңыздар қаншама адам берді бәрібір онда да көзді бақырайтып қойып жаңағы ойына келгенін істеп алпыс сегіз процент деп жазып алды ма оған да көндік біз бәрін көріп отырмыз біліп отырмыз халық сауатты енді ақырғы әкеп осы жарайды бұдан да өтті енді тізгінді қолына алды енді жағдай жасайды деп саяси реформаның түбі осы парламент сайлауынан болады деп соған үміт күттік бүкіл халық оның ішінде өзі үміт төндіріп қойды отыз процентін халықтың ана мажоритарный система халықтың өзінің ішінен өзі ұсынған адамдарын өткізеді оны да көрдіңіздер оны да енді ақырғы үміт осыдан деп бәріміз үміттеніп жұмыс істеп жаңағы халықтың ішіндегі ұлтжандыларды үгіттеп осылай істеңдер сайлауға бармай қалмаңдар өздерің нетіңдер бейбіт түрде осындай биліктің осындай мүмкіндігі беріп тұр деп оған да жүгіріп күні түні қолымыздан келгенді істеп жаңағы сенімді өкілі болып артынан бәріміз шығып сөйтіп едік ақыры тағы да келді де бәрімізді бүкіл ұлттың бүкіл халықтың бүкіл әлемнің көзінше алды да бәрін масқара қылды шығып тұрған азаматтарды көзін бақырайтып қойып тоқтатып қойып үстіне қайдағы білмейтін өздеріне еткен аманат жаманат деп жаңағы нұр отанның жаңағы қалған өзі қой терісін жамылған қасқырларын апарды да соны өткізіп жіберді бәрін көрдік бәрінің ішінде болдық бәрінің куәсі болдық енді міне ол олмай, енді осы міне сонымен реформамыз да бітті тоқаевымыздың уәдесі де бітті енді міне басталды өздерінің бұлар айналып келгенде халықты тағы да бір, бір адам отыз жыл алдаса мынау да міне көзімізді бақырайтып қойып сол жолмен алдауға кірісіпті сорлы халық енді үндемей отырады қорқыттық үйттік бүйттік дей шығар бірақ халық біз қазақ халық қорқатын халық емеспіз көзімізді бақырайтып қойып енді мына ата бабамыз ғасырлар бұрын айтып кеткен қытайдан сақтаныңдар қара қытай қаптаса сары орыс жаңағы нағашыңдай болады деп сондықтан мына жақтан қытайға мына жақтан орысқа ойына келгенін істеп қазір міне беріп жатыр жерімізді да ең керек деген бай бай ә, жаңағы стратегиялық объектілер дейді соларды да орысқа беретінін беріп халықтан сұрамай оны да ойына келгенін істеп жатыр енді оны қойып мына жағынан міне қытайға визасыз миллиард жарым қытайға 20 миллион халқымыз бар екеуі тепе тең болады екі жағын бірдей істейміз деп жаңа гүлекең айтып кетті ғой ол ол ол мына істеліп жатқан шарттың өзінде де қазақты төмендетіп қойып қазақты визамен жүреді аналар визасыз жүретінге келтіріп қойыпты оны көріп отырмыз міне алматының жаңа виза алатын жерінде қазақтар әлі күнге дейін күні түні очередьте тұрған көрінеді ал олардан ол қытайлар уже келіп жатыр бізге бұл алдау бұл енді халықты көзін бақырайтып қойып алдау бұл елімізді нағыз сатқындық деп ойлаймыз ойламаймыз мына көрініп тұр көрініп тұр көрініп тұр міне деген масқара күлтегін бабамыз тасқа таңба таңба қылып тұрып жазып кеткен міне евразияда көшірмес көшірмесі тұр тауғаштан сақтаныңдар олардың ниеттері жаман олар ешқашан соғыспен келмейді олар келеді де жаңағы есігінің алдын сыпырып жүріп құл болып жалданып келеді да сосын сауданы алады саудадан кейін биліктен арамзаларды алады содан кейін өзің өзің ақ ішінде құрып кетесің деп оған дәлел бүкіл әлемдегі қазір қытайдың маңайындағы елдер қаншамасын жұтып қойған анау америкамен соғысқан бәленбай жыл вьетнам бүкіл әлем болып көр куәсі болды американың өзі алмаған жау жүрек халық деп сөйткен солардың ішіне елу проценттері кіріп алыпты қытайлар барып міне басқаны қойып африкаға дейін алып қойды енді бізге келіп 19 миллион сендерге ештеңе істемейді қастарында жүрсін кіріп шықсын ойына келгенін істесін бірдеңе жағдай болса оларға үкіметтен жағдай жасау керек дегендей сондай жағдайларды уже жасап қойған көрінеді сондықтан ағайындар мына мынандай жағдай болып жатқанда қазақстанның қаны жаны қазақпын дейтіндер дені дұрыс есі, есі дұрыс дені сау адамдар осыған халық болып ұлт болып қарсы шығуымыз керек анау ат төбеліндей билікте жүрген жаңағы бес жүз адам өзі айтқандай ана тоқаевтың өзі айтқан билікте қазір қазақстанның байлығы жүз алпыс екі адамның қолында екен деп ақыры өзі сөйтіп айтып солармен күресеме демек бұл солармен бірігіп кетіп ойларына келген істеп жатыр қазір міне халыққа сондықтан ағайындар міне жаңағыда айтып жатыр бұндай жағдайды естігеннен кейін есі дұрыс дені сау қазақ, қазақ ұлты үшін жұрты үшін болашақ ұрпағымыз үшін осы уақытта бірігіп өзіміздің бейбіт түрде міне жаңағы заңды түрде өзіміздің наразылығымыз білдіріп жатырмыз жер жерде біз оны көшеге шығып та заңды түрде білдірейік деп анау күні заңды түрде беретін жаңағы арызын ескертпесін беріп тұрып шығып едік апарып та бізді де қамады қамағанымен қоймай пенсионерлер мына үлкен кісілер деген жоқ бәрімізді апарып штраф салды сотта сонда бір дәлелдейтін ештемелер жоқ үндемей ғана жоғарыдан берген не істеп жатырмыз дейді соттың өзі ештеме дей алмайды ана жерде масқара болды анау сотта апелляция беріп ол біз ғана емес алматыда да солай басқа басқа облыстарда да солай осылай бас көтеріп шындықты айтқандарды аузын жауып түрмеге қамап жатыр ол міне бәріңіз көріп нетіп отырсыз бұл болмайды әр нәрсенің шегі бар бұған енді оны міне тағы да естіп жатсыздар осы қандай жазықсыз халыққа ара түсіріп жүрген ләззат қапышева дейтін қарындасымызды апарып оны жауып қойыпты мына не деген масқара алдында ана блогер баланы шындықты жаздым деп апарып соттап жіберді неме деген шырылдатып өзі елім жерім деп жүрген өзіміздің азамат пен азаматшаларға әлден осылай істеп жатыр мыналар ертең қытай келсе өзі бізді қазақты таза бүкіл қазақ ұлтын түрмеге тығып мына қытайға өздері жолды ашып берейін деп жатыр ғой соғыссыз сондай сондай жағдай жасап жатыр бұлар енді біздің өзіміздің мына ата заңымызда жазылған құқымыз конституциямызда бүкіл ана шетелдік шетелдік келген ана заңдарға қол қойылған заңдарымыздың бәрінің үстінен аттатып қойып аузымыз жауып осындай жасап жатыр біз осыған мүлдем қарсымыз қарсылығымызды білдіреміз де жаңағы мына кім гүлбаһрам қарындасымыз айтқандай біз үндемей отырмаймыз анау айтады ғой тізерлеп өмір сүргенше түрегеп тұрып өлген артық деп біз ана ұрпағымызға қалай не бетімізді айтамыз сондықтан осыған жиналып отырмыз міне осы осы осы шаңырақтың иесі асқар омар дейтін бізбен қосылып қаншама жыл бізге осындай саяси түрде сауатты түрде билікке жаңағы неше түрлі құрылтай арқылы осындай пресс конференция арқылы елде не болып жатқанын жеткізейік деп сондай сауатты жұмыс істеп жүрген азаматымызды желтоқсаншы оны жауып қойғаны не міне бәленбай жыл өтіп кеткен он төртінші жылдан он тоғызыншы дейін сот болып өтіп жабылған нәрсені көтеріп өтірік соны жала жауып оны отырғызып қойды бәріміз көріп соның куәсі болып жүрміз міне осындай масқаралық болып жатыр елде анау мынау көзімізді бақырайтып қойып қазақ ұлтын қазақ халқын көзін бақырайтып қойып петропавлда міне орыстар шығып уже біз қазақ үнімізді аузымызды жапқаннан кейін орыстар шығып тұрып көзімізді бақырайтып қойып мынау қазақстанның жері жері емес бұл біздің жер біз қазақ мемлекетін мойындамаймыз бұл қайдағы бір корпорация біз өзімізше өмір сүреміз деп ашық түрде айтып жатқан сепаратистерге ешқандай әлі күнге дейін дұрыс шара, қолданбай отыр әне оның өзінде үшеуін қамадық дейді оның өзінде мына жақтан барған біздің азаматшалар барып жаңағы әскери адамдар барып мынаны неге осылай істемейсің десең үшеуін ғана қалғандары бос жүр дейді бұл не деген масқара бұл уже қазақтың көзін бақырайтып қойып орыс пен қытайға елімізді жерімізді мына бар байлығымызды бөліп беріп жатыр деген сол соған біз қазақ ретінде қазақтың бір атасы ретінде мен өзім жағы осы 16 жылы жер сатылады дегенше дейін аңқау аңқау жүрмекпіз содан кейін бұл билік қазаққа жұмыс істеп жатқан жоқ басқа байлығын қойып астымыздағы жерімізді сатып жүреміз деген жақ сода сол арамза билік әлі күнге дейін жарасып жалғасып келе жатыр осы биліктен олардың сатып алған билік емес халық болып ұлт болып мына барып міне он алтысынан он тоғызына дейін бүкіл центральный азияның нелерін қытай шақырып жатыр дейді соның ішінде олар алдын ала жаңағы уже келісіп оның үстінде ұсыныс біздің қазақстандықтар жасаған осының бәрін қытай қалай келтіріп қойған осы ұсынысты сендер келіңдер деп біздікілер жасаған дейді мен ананың есінен бәрін оқыдым осыған біз түбегейлі қарсымыз анау күні ана жақта алматыдағылар да айтып жатыр ғой егер осыған осы заңға қол қойып осындай істейтін болса тоқаев ана жақтан келмей ақ қойсын сол деп айтты ана жақта біз де соған қосыламыз біз еліміз жерімізді көзімізді бақырайтып қойып ел аман жұртты ешкімге ешкімге бергізіп қоймаймыз қарсымыз наразымыз тоқтатылсын ешқандай қытай келсе жаңағы визасымен келсе де он бес күн келіп он бес күн артынан кетіп отыратын болсын одан артық жүруге ешқандай біз рұқсатымызды бермейміз қазақ халқы осыған қарсымыз осымен санассын осыған талап етеміз биліктен әрі қарай осы бүгінгі көтеріп жатқан мәселені осыған дейін де ұлт жанашырлары ұлт қорғандары көтеріп келе жатырмыз шырылдап жанайқайымызды жеткізіп жатырмыз Осы орайда бүгінгі күнде біздің қазақ елі мемлекетінің орта жас, үлкен жас жастарына дейін, заңгерлерге дейін өз ойларын айтып, осы әрі қарай не істеуге болады, қандай жерде дұрыс, қандай жерде бұрыс екенін бізге осы заңгерлеріміз де өздерінің ойларын айтуға келіп отыр. Сондықтан ә, келесі сөз Ұланова Мадина қызымызға береміз. біріншіден мәдина енді орыс тілінде өте жақсы жетік сөйлейсің сондықтан бұл тек шекараның ашылуы жабылуы тек қана қазақ халқына ғана қазақтың ғана проблемасы емес біздің мемлекетімізде жүрген барлық өзге ұлт өкілдері де оны жетік түсіну керек және қазақпен бірге осы қазақ жерін туған елдері болғасын бірге қорғау керек деп ойлаймын сондықтан ә, мәдина осы қытай шекарасына қатысты мәселені орыс тілінде барша халыққа өзің жеткізсең Здравствуйте, дорогие казахстанцы. Э, Мы сегодня э, собрались в городе Астана. Как ранее мы выступали в городе Алматы для того, чтобы э, здесь напрямую к официальным властям Казахстана прийти с нашими петициями, с нашим требованием о прекращении безвизового въезда граждан Китайской Народной Республики на, респу... на территорию Казахстана. А, как вы знаете, население КНР э, более 200 миллионов э, человек. Представьте, э, безвизовый въезд, если мы сейчас будем продолжать разрешать, меньше года пройдет, как нашу территорию заселят граждане другого государства. Напоминаю, в Казахстане всего 20 миллионов граждан. Поэтому а, вопрос национальной безопасности сейчас э, в руках только казахстанцев, только когда каждый казахстанец будет это требовать, мы можем добиться а, того, чтобы власти а, услышали нас. Э, как вы знаете, даже э, в учебниках географии, в школьных учебниках Китая территория до Балхаша описана как принадлежащая Китаю земля. И там по центральному телевидению, как вы понимаете, в авторитарных странах только центральное телевидение оглашает э, ту правду, которая нужна властям официальным. Они говорят о том, что Казахстан является всего лишь районом Китая, как Синьцзянь-Уйгурский э, район как вы помните в истории э, недавней, э, таким образом целый народ потерял государство. И сейчас это э, стало напрямую перед Казахстаном, что когда-то может подняться вопрос э, именно э, отсутствия территориальной независимости Казахстана. Поэтому мы требуем прекратить немедленно безвизовый въезд граждан Китая. И э, сегодня, на сегодняшний день был, был объявлен общий республиканский митинг по всем городам Казахстана. Во все акиматы были отправлены, опять-таки, уведомления о проведении митинга. Но, ну, как вы понимаете, наши власти, кроме репрессивных методов, не умеют э, выстраивать другого диалога с казахстанцами. Поэтому мы требуем, чтобы э, акиматы согласовали митинги по этой тематике, именно прекращение безвизового въезда китайцев. Э, второй вопрос, по которому мы собирались, это прекращение, требования прекращения уголовного преследования Аскара Исаевича Умар. Вот мы сейчас находимся в помещении, принадлежащем ему. Он даже сейчас, сидя в СИЗО восьмой месяц, он делает все возможное, чтобы помочь казахстанцам донести свои требования до властей. И, а, как вы понимаете, а, история преследования Аскара Исаевича Умар связана с его многолетней борьбой с самым коррумпированным предприятием Казахстана АО КТЖ, АО «Пассажирские перевозки». А, как вы знаете, сейчас, вот э, два дня назад было объявлено, как э, его бывшего руководителя поймали со взяткой в 30 миллиардов, 30 э, миллионов долларов. То есть такими суммами воруется государственный бюджет именно этой организации. И Самрук Казана фактически сам, сам э, провоцирует и сам создает все условия для того, чтобы в таких компаниях, как АО КТЖ и АО «Пассажирские перевозки», э, коррумпированная схема продолжалась э, и разворовывались народные деньги. Э, Оскар Айсавич э, был подрядчиком, выиграл государственный тендер с АО «КТЖ» э, от компании ТО «Асай». Однако он не, подкуп, не подкупал результаты, не давал взятки за какие-то условия КТЖ, за что его э, фактически сейчас уголовно преследуют. Э, руками Департамента экономических расследователей города Астана. Э, он восьмой месяц э, доказывает свою невиновность, о том, что одностороннее расторжение САО КТЖ было незаконным, и все суммы возмещенной прибыли были обоснованы. Однако ни э, Департамент экономических расследований в лице следователя Дюсалиева, э, Дусалиева, в лице э, суда, в лице, в лице прокуратуры, транспортной прокуратуры города, а, ой, э, транспортной прокуратуры Казахстана не слышит этих доводов. Мы как слушатели приходим и видим этот беспредел. Человек, он Э, имеет онкозаболевание, и ему не предоставляет медицинское э, обслуживание. И э, это является фактически пыткой. Но, однако, и эти заявления у нас не имеют никакого продолжения от государственных служащих. Кроме того, у нас по материалам дела есть факт того, что в ЕРДР уголовное дело было возбуждено по одной статье, в суде его обвиняют по другой статье. Когда вообще прекратится этот беспредел? Сколько можно издеваться вообще над людьми? Поэтому мы требуем э, прекратить преследования Аскара Исаевича Умар. Вот э, такими же подрядчиками являются компании, как ТО Деснап Трейд, э, учредителями которого является Сорокин Дмитрий Николаевич, а арендодателем промышленного обороны является Касабекова Заря Быкановна. Это родственники клана нынешнего Акима города Астана. Вот почему-то такие предприятия э, Генеральная прокуратура в лице господина Асылова и главная транспортная прокуратура никогда не преследуют. Почему? Может, потому что они постоянно подкупают результаты тендеров и постоянно дают взятки по всем вопросам. Вот э, этот ответ уже, по-моему, э, даже ясен школьникам. Поэтому мы требуем прекратить преследование честных предпринимателей, полностью поддержать Аскара Исаевича Умар и э, по, по антикитайским митингам продолжать давать уведомления в Акимат до тех пор, пока мы не добьемся этого согласования и всей страной не выйдем, в каждом городе, каждый казахстанец должен высказать свое мнение. Спасибо большое. Бірінші Қытай ә, мәселесі туралы бір осы эфирда жұмысы өткізсек деп, кейін екінші мәселе мынау саяси қуғын сүргін екеуін араластырмасақ кішкене бір бірінен ауытқып кетіп жатырмыз сондықтан қытай мәселесіне қатысты тағы да осында бас көтеріп сөз айтатын азаматтарымыз отыр келесі сөзді төлеген Исабек Искак. Ал құрметті қазақ елі, мынау енді мынау ел болғаннан кейін, жер болғаннан кейін мынау елдің де жердің де басынан неше түрлі жағдай өтеді. Мынау енді қазір халық болып бір жағадан бас, бір жеңнен жең шығарып мынау өз елімізге төніп жатқан Ә, қауіпті қауіп қатерді сезінбеу мүмкін емес қазір әлемде болып жатқан геосаяси геоэкономикалық қақтығыстар басталды бұндай кезде мынау біз қытай жағына шығу бір жаққа қарай шығу ол өте бізге болашақ ұлтымызға қауіпті қазір бірінші геоэкономикалық соғыс басталады одан кейін геополитикада жер үшін соғыс басталады ресурс үшін соғыс басталады жиырма миллион әскері бар қытайды қалай тоқтатасыңдар бұлай тоқтата алуға мүмкін емес қой сол үшін полигонға айналмас үшін соғыстың басымызға әңгір таяқ ойнатпас үшін бұл жерде біздің ядролық қаруды алған кезде ә, бізге ә, кепілдік берген мемлекеттер ұлттық қауіп ә, бүкіл ә, ұлттық қауіпсіздік кеңесіндегі бүкіл ә, бүкіл әлемдік солар қайтып қолдарын қою керек қайтып не керек сосын жеке саясат жүргізу керек ол жаққа бармау керек бір жақты мойындамау керек біз тек қана сомен шығуымыз мүмкін қалған шығыс қазір экономикалық ештеңе істеліп жатқан жоқ тек қана мұнайды сатумен ғана шикізатты сатумен ғана айналысамыз бізде экономика 30 жыл болды түк істеген жоқпыз шикізат сатумен айналысып жатыр басқа түк істеліп жатқан жоқ бұл 18-20 миллион халықты қалай асырамақшы бұл экономикалық өзінің ә, мына үкіметіміз не беріп жатқан жоқ ә, стратегиясы жоқ бір елу завод деп айтты ол қайда қашан шығалатын завод сол баяғы жартас бір жартас болып қалды. бұлар енді қазір бұндайға бару деген сөз бұл деген сөз қазіргі ұлттық қауіпсіздік біз келесі осы келесі ғасырда біз боламыз ба болмаймыз ба сол мәселе қаралып отыр өйткені біздің халқымыздың жартысы бар, қазақ бір бірін түсінбейді иә үкіметіміздің жартысы солай мынандай өте қиын жағдайда тұр еркіндік қанмен келеді ел тағдыр тұр қазір бұл ә, бұл бірінші ғана бастау бұл әлі жалғасады бұл арты не болатынын бір құдай біледі жаңа ағаларымыз айтып отыр мынау енді аманат қылып келесі ұрпаққа аманат қылу біздің міндетіміз мына кеше алаш қайраткерлерінің бәрі өліп кетті ғой бірақ жерді бекітіп кетті ұрпақсыз қалды енді олардың аманатын біз енді жоғалтсақ онда тірідей бар, көміле саған артық ал енді енді ешқандай не болмайды тек қана үміт бар бірігу керек бас қосу керек енді мынау ел ел тағдыры бізге ғана керек өзіміз шырылдамасақ өзіміз қолға алмасақ бұл мәселе күрделене береді шиеленісе береді ең соңында бұл қазіргі келе жатқан мынау экономикалық соғыста біз сол соғыстың алаңына айналып кетуіміз мүмкін қазір көріп тұрсыздар америка құрама штаттары бүкіл натосын бәрін біріктірді ақшаның бәрін бір жерге жинады бүкіл тынық мұхитының бәрін қоршап жатыр африка жақты үзіп жатыр қытайды мына иранға қысым көрсетіп жатыр ол деген сөз болашақ соғыс осы маңайда болуы мүмкін деген сөз сол үшін мына біздің билікте отқан диктаттық не өз туғанына қарай жылжиды ғой енді сол болмау керек бізге қала оянып дұрыстап көзқараспен қарау керек бұл өте жаман нәрсе мына украинада болып жатқан соғыс ол не соғыс ол россияның ол не адам ресурс жетпеген үшін өзің өзің біріктес халықтарын жинап алу үшін сол үшін соғыс басталады ресурс үшін соғыс басталады дүниеде ресурс жетпей жатыр сол үшін біз бір провинциясы болып қалмау үшін ертең кіріп кетсек біз ассимиляцияға жылдам кіретін халықпыз бізді жәжі менсінбей де қояды кім екенімізді каспийден бір шығады сол үшін бұл ойланатын жағдай емес бұл енді жан беріп жан алатын жағдай соған келе ол айтады ғой соғыс болмайды емес ол болады әскер болғасын ол болады оған морально дайындалыңдар ол болатын нәрсе болашақ соған келеді. аман болыңыздар рахмет бүгінгі күнде тек қана біздің ер азаматтар емес мына көріп отырсыздар осы қытай мәселесіне ресей мәселесіне келген кезде елімізге кіретін келімсектерге наразылығын білдіріп аршаулықты аналарымыз да қатарымызда енді желтоқсан көтерілісі күрескері сонау сексен алтыншы жылы ксро кезінде бастаған бұл соғысты ұлт қорғандық соғысын ұлт мүддесі соғысын желтоқсандықтар бұл тараптан ешқашан қатардан қалмайды деп ойлаймын ақжаулықты аналардың ішінен осы қытай мен ресейдің мәселесіне қатысты кім не айтар екен ақшан апай айтар сөзіңіз болса міне міне бүгінгі күнде ақжаулықты аналарымыз да ұрпақ үшін шырылдауда қайырлы күн құрметті қазақ елі <clears throat> жаңа жоғарыда барлық азаматтар айтып өтті ғой біздің еліміздің қандай жағдайда тұрғанын қазір өзі былай қарасаңыз түнде ұйықтаудың өзі қорқынышты мынау қытай деген кіреді дегелі біздің жарға құлағымыз жастыққа тиген жоқ деп айтуға болады э, бұл қытай дегеніңіз кәдімгі қара құртша мынау кенеше қаптайтын ел екенін бәріміз біліп отырмыз осындай жағдайда отырып біз тыныш отыруға ешқандай құқымыз жоқ деп ойлаймыз мына жағымыздан орыс мына жағымыздан қытай қысып ә, жеріміздің мынау 16 жылы жер сатылады дегеннен біз э, осы орнымыздан қозғалдық 16 жылы білегімізді сыбана кірісіп осында отырғанымыз бар баршамыз бар жер сатылмасын деп жер тек қана қазақ жеріне керек қазаққа ғана керек деп ана отырған ассамблея тағы басқа осында жүзден артық ә, ұлт бар дейді ғой олардың біріне де керек жоқ тек қана мына біздің қазаққа керек ұрпағымызға керек міне <clears throat> ә, осыншама жердің барлығы тек қана әлгі Э, сатылған жоқ дегеннің бәрі бекер мен соны көріп біліп жүрген адаммын қытайға да сатылған жеріміз тауылға дейін сатылған екен э, орысқа да сатылған мінекей келеді инвестор деп келгендер бізді ойлап келіп жатқан жоқ олар егінді егет алып кетеді соның кебегіне дейін біз сатып алады екенбіз бірде бір зауыт фабрика жоқ әне келіп инвестор ә, зауыт салады ә, бізді өркендетеді дегеннің бәрі бекер келсе өздерінің қытайын әкеледі Орысына келіп, солар жұмыс істейді да біздің қазақ ең аз айлық алатын қазақтар екен сондықтан да мен ұзын сөздің қысқасы қытайдың келуіне визасыз келуіне тікелей қарсымын келмесін олар мынау біздің жоғарда отырған азаматтар не ойлайтынын білмеймін кешегі сайландық деген депутаттардың өздері біреуі бір үн шығарған жоқ мынау қытай келеді дегенге міне олар не бітіріп отыр мінекей дәлелдеді өздерінің ә, сайланбаған депутат екенін тағайындалған депутат екенін сондықтан да мен тағы да айтам, қытайдың келуіне қарсымын қытайдың келуіне жол жоқ Ассалаумалейкум, қазақ елі мына бүгін қытайдың визасыз кіру мәселесін қозғап отырмыз ғой мен былай айтайын мен осы астанада тұрып жатқаным жиырма екі жыл болды мен құрылыста жұмыс істеймін құрылыста өз жерімізде өзіміз қазақтар жұмыс таба алмай қаламыз мысалы мысалы өзбектер құрылыстың бәрін өзбектер кіріп алған әзербайжандар армяндар мысалы мына бордюр дейді жаңағы астана қаласының көшелерінің бәрін тек мына армяндар ғана істейді ал олар басқарады жаңағы қазақтар ауыр жұмысын қазақтар істейді бір азын аулақ ақша алады мына өзбектер мысалы жаңа жылы жерге кіріп алады мысалы мен өзім құрылыста мысалы кафе саламын барлығын сол мысалы басқа ұлттар алып алған жаңағы жұмыс таппай қаласың бала шағаңы қалай бағасың білмейсің ал енді мына сондай жағдайға әкеліп бәрін тіреп басқа ұлтқа жығып беріп жатқанда енді мына сырттан қытай кіреді деген енді масқара бұл енді қытайдан неге пайда көреміз деп кіргізіп отырғанын мен түсінбеймін басқа ұлттардың арасында жүріп өзіміз қазақтар жұмыс қай жүрген енді қытай келіп бізді қарық қылады дегенге мен сенбеймін мына қытайдың кіруіне мен түбегейлі қарсымын қазір жанбағыстың өзі қиын ақша ақша тауып өмір сүрудің өзі қиын қазір ашып отырған көпбалалы отбасылар да бар қазақстанда солардың жағдайларын өз қазағымызды өзімізді жағдай жасаудың орнына басқа ұлтты әкеп жерімізді таптатып қажет емес деп ойлаймын сол мен айтайын осы қазақ еліндегі біршама қоғамдық бірлестіктердің қосу конференциясында Қытай шекарасының Ресей халқының Ресей Қытай азаматтарының қазақ елі мемлекетіне емін еркін кіріп бұл жерде қоныстануға бұл жерде тірлік жасауға наразылығымызды білдіргенімізді құлақ деп барша қазақ халқы қолдайды деп ойлаймыз бұл күресіміз бұдан әрі қарай да жалғасады бұны бүгінде тоқтата қоймаймыз деп ойлаймын қытай бүгінгі күні он он алтысына кете ма жаңа президентіміз он алтысы мен он тоғызында сонда болады екен он бесінде кетеді ғой иә енді үміт артамыз үмітсіз шайтан дейді ғой осы халқым шулап жатыр халқым наразы болып жатыр деп осы жолы келісімшартқа қол қоймайды қытай визасыз елімізге кірмейді ресей келіп мына жағымыздан қытай келіп мына жағымыздан қазақтың жерін қазақтың елін ойрандамайды деп ойлаймыз оған мүмкіндік бермейді деп ойлаймыз биліктер ал билік соған мүмкіндік берген күнде де мұнда қаңтардан өткен желтоқсаннан өткен қырғын басталатынына бүгін көзіміз жетеді өйткені бүгінгі күнде жастарымызға дейін осы қазір уайым болып отыр тек қазақ халқына емес өзге ұлт өкілдері де тап осы мәселеге наразылықтарын білдіріп жатыр және де қытай халық республикасы бізді өздерінің ішінде ең сенімсіз күдікті күмәнді елдердің алты ел бар екен соның ішіне қосып қойыпты бізді өздері айтып отыр сөйтіп сондай бізді төмендетіп сондай бізді жаңағы әлем алдында сөйтіп отырғанда сорлылық көрсетіп отырғандықтан біздікілер барып сендер келіңдер бізге визовый жаңағы рұқсатсыз кіргіземіз деудің өзі бұл өздері біздің биліктің барып оларға бас, бас құлдық ұрған деген сөз міне өздері жығып беріп отыр бізді ол ана э, официальный нелерде бәрінде жүр қытайды күдікті күмәнді елдердің э, қатарына қосып қойыпты әр елдің биліктері әр елдің биліктері ең әуелі өз халқының өз ұлтының сонда жаңағы өмір сүріп жатқан солардың қамын ойлайды бірінші қамын ойлайды солар жақсы тұрсын дейді біздікілер жаңағы жармұханбет айтып кетті ғой құрылысқа барса құрылысқа кім көрінген кіріп алған армянның бәрі жаңағы өзбегінің бәрі бәрі біздің қазақтың балалары ана құл базарында тұр құл базарында мынау әбден қазіргі билік біздің өз ұлтымызды қорлап бітті қорлап бітті яғни әр нәрсенің шегі бар осыған мына биліктің басындағылар жаңағы келісім шартқа қол қоюға бара жатқан тоқаев мырза әр нәрсенің шегі бар бірақ мына осы осы жолы мынандай жаңағындай осы шартқа қол қойып қытай кіретін болса халықтың шегі таусылды осыны ескере жүрсін мынаны жіберіп қойып енді қарап отырмайды бұл үндемей үндемей өздері күні неде де көрді ғой қаңтарда да қаңтарда бейбіт түрде шыққан бейбіт түрде шыққанда арандату істеді енді арандату жерден мынандай түрде өз ұлтымыз дейді барлық жаңағы жұмысынан істеп жатқан жаңағы келісім шарттардың бәрі құпия істеледі бәрі халықтан жасырылды осының бәрін халық біліп отыр халықтың шегіне жетті мына нені жаңағы барып ертең барғанда тағы да қазақты қазақ ұлтын тыңдамай халық, халықты тыңдамай мынандай келісім шартқа қол қоятын болса жаңағы алматылықтарға қосыламыз онда келмей ақ қойсын біз оны біздің елдің президенті деп санамаймыз біз онда халықтың президенті деп рахмет баршаңызға келесі әрі қарай бұл іс шарамыз жалғасады деп ойлаймын бүгінгі күнгі осы аппарат конференциямыз аяқталды